好，今天我们要展示的是 Arduino 定时警示系统。那我们会利用这个已经跟爱瓦特绑定的赖账号呢，来设定哦，在哪一个时间点要传送什么样的讯息，在给远端的这个 Arduino 系统。好，那设定的方式非常简单哈。我们看到这里已经有设定一笔资料哈，就是如果说我们要新增一个闹钟的时间的话，就是在最前面用加的符号。 然后第二个单位呢是填时时间，第三个单位呢是填要传送的讯息。好，那我们现在再来新增一个新的讯息。哦，例如说，我们接下来要在二十一分的时候，哦，传送一个睡觉的讯息，好，给远端的这个 Arduino 系统，让这边 Arduino 这边的人呢，哦，通知他们。 时间十点二十分到二十一分到了哈，该去睡觉。那我们在等待的时间内呢，我们还可以看一下哈，我们还提供了 list 这样子的讯息来查询我们目前好设定在 i w a t 里面的闹钟时间有哪几笔。那我们要移出闹钟时间也很简单哈，就是在最前面呢用一个减。 然后再加上我们要移除的时间，哦，这样子就可以把八点的那一笔闹钟时间呢，把它移除掉。我们看一下，所以目前的闹钟时间呢，就只剩下十点二十一分。好，那我们看十点二十一分到了哈，Arduino 这边就传送到 sleep 这个讯息了。好，那我们就按 Arduino 这边的红色按钮。 把这个闹钟给停止掉，好，那这就是今天要展示的 Arduino 定时警示系统。那我们今天的展示就到这边，谢谢。